Na razie popatrzcie jak ten, ten mój prompterek wygląda. Takie pudło w sumie. Tutaj są jakieś, nie wiem, siłowniki czy pseudosiłowniki. W środku lustro weneckie. Tam przebija, to jest to lustro, tam przebija jakaś tam lampa i parasolka i widzimy statyw kamery. Co w środku? Tutaj jest taka jakaś dziura na kable. Brakuje mi tutaj wyjścia gdzieś na zasilanie laptopa i tutaj na dole też jakieś na dole też musi być jakieś, jakieś wycięcie na wycięcie na kable, na zasilanie do monitora także lap prompterek z dala z tyłu coś takiego, statyw no i moje stanowisko pracy zobaczymy specjalnie nie będę zmieniał natężenia światła żebyśmy zobaczyli dla porównania jak nam wygląda film za tej szyby weneckiej i bez tej szyby ciemna tkanina, rozwiązanie proste dajemy na rzepy Także zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie. W momencie zasłonięcia tego z tyłu czar czarną tkaniną no ładnie się tutaj przesuwa, można myszką zwolnić, zatrzymać powoli jakoś tak to wszystko troszeczkę jest na początku takich manualnych czynności problem, ale to po krótkiej wprawie można się ładnie podszkolić, jak to taki prompterek ma działać. Także mówię, sam sam odczyt jest idealny. Naprawdę nie ma problemu. Także problemy zaraz pojawią się gdzie indziej i zaraz to pokażę. Czyli jeszcze raz pokazujemy w środku proste, konstrukcja cepa leży laptop, lustrzane odbicie jakiegoś tekstu ten sam tekst tutaj tutaj jakieś takie ograniczniki no warto pomyśleć nad jakimiś solidniejszymi bo te co Pan zrobił troszeczkę no troszeczkę klapciają tak czyli mogą zbić to bezcenne lustro. Jeszcze raz z boku. Jeszcze raz z boku, jakieś takie ten. Tu statyw. Widok na moją na moją kanapę typu bodzio. Tu jakaś ciemna tkanina, którą można na dole jeszcze ściągnąć, żeby, żeby nie dochodziło żadne światło do środka.